Привет, Якульчан! Сегодня мы будем тестировать в отель Вика. Здесь мы проведем ночь. Мистер Кремен. Сегодня номер 23. Здесь нас встречает гостеприимно ванная комната. Все чистенько, красивенько. Пройдем далее. Здесь нас ждет диванчик, вешалочка, табуреточка, тумбочка, телевизор, прикроватная тумбочка, также двухспалочка с двумя ночничками также прикроватный пуфик. И здесь мы еще имеем пустой отключенный холодильник, который можно с легкостью воспользоваться. Все красиво, чистенько. Красивый натюрморт в виде веера. Тоже живописная картина. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.